अल्लाम दोस्तों मैं लतीफ़ सलमान आज हम देखेंगे कि व्हाट्सअप में ग्रुप कैसे बनाते हैं ठीक है ना दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले आप व्हाट्सअप में जाएं जाने के बाद यहाँ पे जो ऊपर थ्री डॉट मेनू दिख रहा उस पर जाएँ यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर वाला न्यू ग्रुप उस पर क्लिक करें करने के बाद अब यहाँ पे आपके दोस्तों को याद कर दें जैसा कि मैं करता हूँ मिसाल के तौर पे ये एक देने के बाद नीचे दो तीर की निशानी दिख रही उस पर क्लिक करें अब यहाँ पे आपको जो है सो आपका जो है सो ग्रुप का नाम लिखना चाहिए ठीक है ना दोस्तों यहाँ पे एक इमेज गैलरी में से आप चूज़ करते हैं कर सकते हैं कौन सा भी जैसा कि मैं कौन सा भी एक रख सकते हैं ठीक है ना दोस्तों ये हो गया होने के बाद यहाँ पे क्लिक करें ये जो है आपका ग्रुप तैयार हो गया ठीक है ना दोस्तों इस तरह से हम व्हाट्सएप मैसेंजर में ग्रुप तैयार कर सकते हैं ठीक है ना दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही इन फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़